ku buzima bwanjye ahubwo mbwira abantu badukurikiye umunsi wanjye wo gupfa bazarye bazanywe n'akanyama bazakarye babyine bishime ko umukiranutsi w'imana porofete Olivier azabatasha umukozi w'imana kuko mw'iyi minsi ndi gukora imirimo yo gukiranuka kandi ndi no kwezwa nk'umuntu ufite gahunda yo kugenda mu gihe kitarambiranye maze iminsi ndimo gusenga imana irimo kunyigisha ku rupfu bituma mpishurirwa ipfa ryanjye eh, Bibiliya ivuga ko tutazi umunsi n'isaha mm. ariko kubahishurirwa mm. no kubareba ku munsi wanjye wo gupfa rwose umunsi wanjye wo gupfa icyo nzi cyo nuko isaha yanjye yo gupfa n'umunsi wanjye bihari ye nahishuriwe gupfa kwanjye kandi kurahari turi mm. mm-hmm. na bugufi uko peresiza eh. ahubwo itariki yanjye yo gupfa mm. iri mu matariki eh, makumyabiri na gatandatu z'ukwa cumi n'abiri mwiteguye mu buryo bwo gukora imirimo myiza nkiriho tuguhaye ikaze ububana natwe buri mwanya kuri tabarwa tv ndetse no kuri yelo tv ngeri kirema bajya mahe twicaranye n'umukozi w'imana ni umuprofeta ni profeta olivier akaba na padiri olivier ni ibintu bibiri byose avuga ko ari amatitire cyangwa se ari amazina y'umurimo y'inshingano mu itorero cyangwa se mu idini runaka tugiye kugaruka kuri byinshi cyane ariko tugiye kumubaza ku bijyanye n'uko ubuhanuzi buhagaze kuri uyu munsi imana iravuga iki asanzwe azwiho ubuhanuzi asanzwe guhanura asanzwe azwiho gusengera abarwayi bagakira asanzwe azwiho ah, gusengera abantu bari bavuye mu mwuka bakagaruka mu mubiri bakitamba rwose bagakira turakwakiriye cyane kuri tabarwa tv no kuri yero tv uraho neza ah, porofete olivier muraho neza bagemahe mhm. mm. urakomeye ndamahoro ndashima imana bagemahe kugeza ubuvuga bagemahe <laughs> nkakubaza kubera icyo witsa gutyo eh, bagemahe ni izina ryiza cyane mhm. eh, rifite amateka kuri sosho mediya mhm. ko niho nakubonye bwa mbere eh, ikindi kandi ntabwo no ku uri n'umunyamakuru buriya nkunda gukora nkunda abantu bakora ibintu bakunda kandi bazi bize mhm. eh, ko uri umuhanga cyane mu bintu byerekeranye n'itangazamakuru zirakoze gushimiye <laughs> cyane eh. porofete uri porofete olivier padiri olivier porofete na padiri bihura gute ku kiyombi arayawe ah, murakoze cyane ah, profete bisobanuye umuhanuzi hanyuma kandi padiri bisobanuye umusasaridoti wihaye imana eh, ariko yose ni amazina y'umurimo w'imana mm-hmm. nk'uko navuze n'ubundi busubiyemo kuri muri iki gihe um, hari ubuhanuzi butandukanye hakabaho gukoreshwa ibitangaza imana iravuga iki kuri uyu munsi ni ikihe gishyashya imana iherutse kukubwira cyangwa yakubwiye umunsi cyangwa ikubwiye aka kanya ya murakoze cyane mwantumiye ntazi topiki turi buvugeho ariko bigaragara ko namwe mushobora kuba mufitemo akantu ko kwerekwa mhm. eh, ko numvaga mfite ibintu bikomeye mhm. imana yashyize ku mutima wanjye ngomba kubwira isi ah, mu byerekeranye no kubwira abantu ko bakwiriye gukorera isi gukora bakiri mu isi nk'abazayivamo ko bibiriya iravuga ngo mu iyi si turi abashyitsi n'abimukira mm. rero mu iyi si turimo nk'abantu baje kuyitemberamo mm-hmm. ariko bazasubira aho twavuye mm-hmm. maze iminsi ndimo gusenga imana irimo kunyigisha ku rupfu urupfu mm-hmm. irimo kunyigisha ku rupfu bituma mbishurirwa ipfa ryanjye ipfa ryawe ni ubushatse kuvuga ko uzi umunsi uzapfiraho eh, bibiriya ivuga ko tutazi umunsi n'isaha mm. ariko kubahishurirwa mm. no kubareba mhm. eh, no kuba arimo kureba ibimenyetso mhm. birimo kugaragara muri iyi minsi mhm. umuntu uwo ari we wese yakaba yakamenye ko Uh, yakamenya umunsi wo gupfa n'isaha oya wowe porofeti n'umuhanuzi <laughs> eh. hari ikibana yakweretse se ku munsi wo gupfa ku munsi wanjye wo gupfa rwose umunsi wanjye wo gupfa eh, ntago nkuzi mm. ariko nzi ko nzapfa mhm, eh, nzi ko nzapfa mhm. nzava muri uyu mubiri ngapfa mhm. nkajya mu iriya mva bashyiramo abandi nkashyirwaho sima nkashyirwaho amakaro ngashyirwaho umusaraba umubiri ugapfa ariko ubugingo bwanjye bukazajya mu ijoro Mm. ibyo uvuze nibyo utekereza ko ariko bizakorwa ntabwo mbitekereza ndabihishurirwa ndanabireba muri make kugira ngo ube wagwa mu ruzi wahanuka mu ndege ntabwo birimo icyo nzi icyo ni uko isaha yanjye yo gupfa n'umunsi wanjye bihari ni uko watangiye kuvuga ngo eh, birahari na sima bagashyiraho eh. ngo n'imisaraba eh, birahari umunsi wanjye wo gupfa urahari mhm. n'isaha birahari kandi ntibizavaho narabihishuriwe narabyeretse urahanura ugahishurirwa imana ikagukoresha ibitangaza yego kuri wowe warabyeretswe cyangwa ni kwa kundi umuntu abateganya ateganya nahishuriwe gupfa kwanjye kandi kurahari mhm. Mhm. kuri na bugufi ukwiteguye gute mwiteguye mu buryo bwo gukora imirimo myiza nkiriho itariki ni iyihe <laughs> itariki uzapfiraho ah, none se wajya werekwa abandi mm. ugakora ibitangaza ku bandi wowe ntuperesize ibyawe oya oh, si uguperesiza eh. ahubwo itariki yanjye yo gupfa mm. iri mu matariki Eh, makumyabiri na gatandatu z'ukwa cumi n'abiri ngenzi nzapfa ari mu minsi ya <laughs> ah. noheli uyu mwaka eh. noneho wa muporofeta aranyumije ndakamuri <laughs> mm. mu matariki makumyabiri n'esheshatu z'ukwa cumi na kabiri umunsi wo kuvuka kwa kirisito nge niho nzanapfa niho uzapfa eh, leta zaba ari kuri nge nzapfa kuri pasi uzashingurwa he aho kuzashyingurwa se badukurikiye <laughs> ujya werekwa aho ahubwo mbwira abantu mhm. mbwira abantu mbere yo kuvanga aho nzashyingurwa mm. bantu b'imana muzanshyingure neza mhm. kandi urwo rurabo wari kuzanzanira kuri ya munsi mm. uzarunzanire nkiriho ngushimire ngusabire umugisha urwo rurabo wari kuzazana ku mva yanjye ahubwo navuga ngo byari bikwiriye ko ndubona ubu uyu munsi ubu cyitwa ubuhanuzi no kwerekwa no guhanura <laughs> ni ibintu ubona bifite foromire itanditse no mu mategeko itanditse hehe mm. banza muri biriya niba bibamo ntabwo mbizi mm. bituruka hehe kubona ubona mubivuga mwemeza abantu mubivuga nk'aho mubizi neza biba biturutse hehe eh, urupfu mm. urupfu ni irembo buri muntu wese aranabizi yaba usenga yaba adasenga mhm. Eh, umuntu wese wavutse mm. bibiriya iranabivuga ngo arama igihe gito mm-hmm. ameze nk'ubwerezwa cyangwa se nk'ururabo mm. ah, rukura rukuma rugahunguka mm-hmm. umuntu rero wese wabyawe n'umugore bibiriya ikavuga ngo arama igihe gito mm-hmm. Eh? icyo nshaka kugaragaza ni iki ndashaka kubwira abantu ko ngewe nzapfa n'igihe cyanjye nkizi cyo gupfa mm, ah, ntago mbitinya ntabwo mbitinya oya mm-hmm. iby'amatariki twibitindaho nzapfa mm-hmm. kandi nzibagirana mm-hmm. ariko imirimo nzakora nkiriho ntizibagirana ari nayo mpamvu hari igikorwa natangije cyo gukoresha igihe cyanjye nkiriho nk'ikihe igikorwa nk'ikihe birimo biragaragara Eh, mu minsi yashize nari mu bikorwa byo gufasha abatishoboye abantu bamaze igihe kinini batarya batanywa abantu bari bambaye ubusa abantu bamaze igihe badakaraba narabakarabije mbambika imyenda mbambaha imyenda yo kwambara mishya mwabonye amavarisi ko natanze amavarisi y'imyenda amasabune imyenda nakoze ibintu byinshi ni ibikorwa binakomeje ahubwo mbwira abantu badukurikiye ni umwanya wo kumfasha iyi minisiteri igakomeza yo kugira ngo dukore nk'abazapfa ejo cyangwa ejo bundi bakomeze bashyigikiye eh, ah, ah. twubake imirimo wowe ugiye guparika twubake imirimo izaduherekeza yego turabyumva badukurikiye bareba apo um, porofete <laughs> porofete olivier eh. eh, baradukurikiye ati itariki muzapfiraho makumyabiri yesi ari kuvuka ati z'ukwa cumi n'abiri rwose nzapfa kubera iki uba uvuge ukuntu nk'uko ukaperezida neza ko urupfu uzapfa ni ukubera iki kuki udatinya urupfu ubundi akabanyamakuru rwose kuki udatinya urupfu urupfu sindarutinya gute yesu yaruyihinduye irembo yesu yahinduye urupfu irembo aravuga ngo uh, uh, umuntu utazaba kudapfa nyakuri hmm. ni ugukora imirimo izaduherekeza tutunganya ubuzima bwite buzabaho bwite buzahoraho ndetse tunategura inzu tuzabamo pani izi tuzasiga ari nayo mpamvu mfokasinga cyane ku byerekeranye n'ibikorwa byiza by'urukundo mhm. reka nkubwire bajya amahe mm. ejo bundi twapfushije abasitari babiri bazwi mhm. urumva mm. yanga yarapfuye yari akunzwe mu mafilime akomeye mhm. urumva mm. narebye kuri social media ibihumbi byinshi yashinguwe n'ibihumbi byinshi yagarutsweho cyane avugwaho cyane twabonye uriya musitari wundi ni hmm. ni iva buravani ava buravani yari umwana ukiri muto mm. urimo uzamura ibikorwa urimo kuvumbuka cyane mu iterambere mm. yari akunzwe nabonye guherekezwa kwe Eh, bitaramo byabaye bikomeye byo kumusezera yasiziwe n'ibihumbi byinshi by'abantu mm. urumva mm-hmm. ejo bundi dupfusha undi mwana ukiri muto cyane mm-hmm. urumva mm. uriya mwana twashinguye ku gisenyi eh, witwa eh, gisele mm. umukobwa wa pasita filipo yari arangije kaminuza muri uganda mm-hmm. arimo ategura ibintu bikomeye n'umugabo we ndetse yari na anabyaye vuba afite na poroje mm. mm. yo kwita ku bana bavuka mm-hmm. Eh? Mm-hmm. batujuje igihe cyo kuvuka kuko nawe we yari yavutseho mbere gatoya kuko yari yavutseho mbere gato uh-huh. ndashaka kuvuga iki kintu mm. nkura ubwibone ku bantu bumva ko bagenda mu maranjorova bamaze kubaka imiturirwa bamaze kugira amarisansi arenze eh, urupfu ruriho kandi ni irembo rya buri muntu wese wavutse ukumva ko bariya bose ngewe rero kuvuga ko nzapfa hmm. kandi niteguye no gupfa hmm. kandi igihe cyanjye cyo gupfa giteganyijwe kitazanahinduka niyo mpamvu ntaguhakanira ko ngewe porofete Olivier gupfa kwanjye kurahari ndanakwiteguye urakwiteguye ahubwo ngiye icyo ndimo nkora mw'ibi bihe hmm. urimo urankurikira mm, icyo ndimo nkora mu iki gihe mm-hmm. ndi gukora mm-hmm. nk'umuntu urimo gushaka kubaka inzu nzabamo ubuzima bwanjye bwose mu ijoro mm-hmm. ko hari abantu bambaje ati kubera iki wagurishije ikibanza cyawe ngo ujye gufasha abantu burandi bwaba ari ubujiji no kubura ubwenge none se narabikoze ibintu nakoresheje ndimo gufasha abantu ni ikibanza nagurishije none se yanga yasize ibinganiki mhm. uriya muhungu eva buravani eh, mhm. asize ibinganiki mm. eh, inzu eh, giselle nagiye kumushyingura igisenyi ejo bundi mm. asize yujuje inzu nziza cyane mm. asize amaporoje menshi ariko imirimo yakoze akiriho niyo yamuteguriye ahari uyu munsi hari abantu bumva ko iyo umuntu apfuye biba birangiye ariko ntaba birangiye porofete ibintu uvuga uri kuvuga ko ndi kubona waba ufite ubwoko bwo gupfa wowe ahubwo mfite uburakari bukomeye ah, mfite uburakari nono mfite ah, ah, uburakari n'ifuhe rikomeye mm. ry'abantu kugeza uyu munsi bari kurenganya abandi bitwaje ibyo barimo urumva mfite abantu barimo barya bonyine bakanabimena bagafata imyenda bakayishyira muri puberi hari abantu bakeneye kwambara imyenda hari abantu bakeneye kurya hari abantu bakeneye kubaho mu gihe imana kibatije kubaho bakibagirwa ko bazapfa ndashaka kwibutsa buri muntu wese unkurikiye ko azapfa kandi ubuzima buzaba burangiye azasigana byinshi ahubwo ntibazane ibyo bintu bazane kimwe cya kabiri tugifashisha abakene muri tabarwa tv no muri yaro tv turicangiye dikirema abagemahe porofete olivier uzwiho uburyo bwose bw'ubuhanuzi imana igiye gukoresha ah. ntabwo ubu ngubu urashyiramo konfiziyo hagati y'abantu bakubona atihanuye avuze umunsi azapiraho ngenda kubaza ati ese si ubwo kuko urabwira abantu ati bakore nk'abazapfa hmm. birajya guhura na wundi wavuze ngo nta myaka ijana <laughs> noneho urashyiraho ngo itariki urayizi byose bikaza bimeze gutyo porofeta mu guhanura kwawe ko uzi umunsi uzapira ubuzi abantu ati ntibakore hmm? batarapfa mm, mm. ukatanya ingero z'abasitari bamaze gutambuka mm. kubona ari ubwoba bwo gupfa ahubwo njyewe ntabwo mfite ubwoba ntabwo mfite ubwoba rwose ahubwo meze nk'umuntu uri gutegurwa ese bara ko dukora ikiganiro iyo tariki makumyabiri n'esheshatu zigeze ugapfa bavuga ngo iki waba ari umunsi mukuru ukomeye ku buzima bwanjye ahubwo mbwira abantu badukurikiye umunsi wanjye wo gupfa bazarye bazanywe n'akanyama bazakarye babyine bishime ko umukiranutsi w'imana porofete Olivier azaba atashye umukiranutsi w'imana cyangwa umukozi w'imana umukozi w'imana kuko muri iyi minsi ndi gukora imirimo yo gukiranuka kandi ndi no kwezwa nk'umuntu ufite gahunda yo kugenda mu gihe kitarambiranye kuvuga ibintu byose umeze nk'urukuraga ni iki umeze nk'urukuraga ahubwo weho mm. bagemaye ndabona mm. ufite ikibazo cyo gupfa uyange ni wowe wese njye hari ibyo nivugeze areba urupfu yesu yarugize irembo nabikubwiye nimba urupfu yesu yarugize irembo ntabwo bufite bwo gupfa kandi bibiriya ikavuga ngo umuntu wavutse mm. arama igihe gito uradiskasinga kuki kandi ugomba gupfa ubundi si iyi si turi kuyimaramo iki isi yuzuye ubusambanyi yuzuye amatiku yuzuyemo ubupangayi nabonye umukozi ni umuntu witwa ngo ni apotere mm-hmm. bari gusohora mu gashamburete bamwiciyeho urugi iyi si ubundi iryoshye miki nimba nta muntu ushobora kwishyurira uriya muntu witwa potere ameza abiri atatu muri ibi bintu by'uko wavuze ko uzi igihe uzapfira hari bihuriye ahubwo hari aho bihuriye uzi buriya potere mutabazi nimba ari potere mutabazi hmm. buriya uzi wumvishe ngo yapfuye ntabwo ari byo mwifurije ambabarire ntankurikira buriya imiryango yahita ivumbuka ikavuga ngo ntabwo twamujyana i nyamirambo ngo ni rusororo ngo atadukoze isoni mhm. bakamugurira isanduku ihenze bakagira gute mhm. Eh? Mhm. kandi buriya bari kumusohora mu nzu niho akeneye abavandimwe niho akeneye inshuti iyo sanduku ikaba kumugurira ahantu agomba kuba batamusohoye mu nzu yewe rero kamubwira nono ah, abantu badukurikiye kuri tabarwa ntabwo umva ndava muri iki kiganiro ntabwo wakivamo ngenda va ntabwo twakwicana nambaye ikatangiye uravamo hano ntabwo bishoboka tubwire porofeti muzanyemo uzanyemo apotre wowe uri porofeti abaporofeti n'abapotre ntibagomba kuvuganaho ubundi kuko ni ibyiciro bitandukanye bikora bimwe ariko bifite inzego zawe ariko umuntu utagomba kuvugwaho ni impamvu ni uko twe twatangiye ushaka kuvuga uvuga ko uzi umunsi uzapfa njye nzapfa umunsi ndawuzi n'itariki wayivuze bensinzi njye ndimo ndabwira abantu badukurikiye ko batagomba kunzanira ururabo ku irimbi ryanjye abagukunda bakumenya ubu ngubu nkeneye intwererano yanjye vuba aha ubwo utwerera ugiye gupfa urumva nyifashisha abakene urumva nyambike abakene kuko oya si umukozi w'imana umwe yaravuze ngo navuye mu nda navuye mu nda y'isi nambaye ubusa mm. nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye mm. ibyo bintu bari kuzanshyiramo isanduku ihenze mm-hmm. ayo mafaranga ntibayanzanira uyu munsi nyafashisha abakene hanyuma n'upfa bizajya izo ndabo ayo mafaranga ibihumbi makumyabiri na bitanu hmm. nibabizane hano kuri tabarwa tivi ngende nguremo imiceri ngende nguremo imyenda na bodaboda hmm. njyane mu baturage bajye kwambara njyewe nibashaka bazandundeho itaka ariko ibyo bintu byo kuvuga ngo bazanshyira rusorora ahantu hahenze ngo bazanshyiraho indabo n'ibiki byose ngo kugira ngo imiryango idaseba n'ibiki hmm. ntibabizane mbikoreshe njyewe nubaka inzu yanjye nzaba iteka ryose Eh, nawe gupfaho weho ahubwo wagize ubwoba kuvuga ngo apotere mutabazi nawe azapfa ntibamugurira ahantu agomba kuba ntibamugurira ahantu agomba kuba ntabwo ngewe nshaka kubinzanamo eh. mm, ndi kukubaza rero ah. urugero wiri kwihaho nakoze ibiganiro byinshi iki kiganiro umva nk'ubwe ntabwo ubaha umaho ni ukuvuga ngo abapadiri ah, rero abapadiri eh, bagira filozofi za danje oh, oh, abantu b'abaporofete mm. ntabwo mwemera ko n'abandi ari abaporofete mm. ariko uyu munsi mm. kuba uvuga ngo uzi umunsi uzapfiraho ugahabura abantu ngo ugiye gupfa baka kanya abana bawe nibabona ikiganiro cyangwa umugore akabona iki kiganiro baravuga ngo bitewe n'iki kubivuga ahubwo reka mbwira abakunzi banjye baba barawumuri kiliziya gatulika abo nayoboye mu matorero atandukanye ntabwo nabavuyemo ntabwo bakikwemera eh, ureba ibiganiro bitandukanye n'ubu turi gukorana imirimo yo gufasha abantu urumva mm. ngewe ndagira ngo mbabwire ngo mm-hmm. umunsi wanjye wo gupfa mm. bagomba bagomba kubaga ikimasa bagashaka ibyo kunywa by'amoko yose mm-hmm. umuntu wese akanywa icyo ashoboye Mhm. bakaririmba bakabyina ko ngewe igihe cyanjye nagikoresheje neza mu gihe nzaba nkiri igihe nari nkiriho mhm. eh. nayo nguko rero ati yava ari mu kiganiro <laughs> avuze ngo haza umunsi azapfiraho inkuru cyangwa ibiganiro bijyanye bishamikiye kuyoboka iyobokamana biba bimeze ukuntu kwihariye mm. eh, kubera ko iyobokamana ubona nta forumire yabyo iragoye Mm. niyo mpamvu ibiganiro n'inkuru z'iyobokamana ziraremera ziba zimeze ukuntu mm. <laughs> ko habazamo urujijo habazamo urujijo nta rujijo ruri hano harimo mm. kubera ko bagemahe nta rujijo ruri hano nabisobanuye ndavuga ngo umuntu wese Bibiliya yabivuze neza ngo wabyawe n'umugore arama igihe gito ni mu migani agakenyuka arakenyuka eh, ameze nk'ururabo mm. haramo igihe gito oya bari babivuze ariko ntabwo ari twebwe ubu ngubu turi babivuze si bibiriya ntabwo ari ijambo ry'imana umenye ko ihinduwe mu eh, eh, ibyo tubireke ntajya kubera ko abantu badukurikiye mwandike komenti k'uyu mugabo ntabwo ndimo kumvikana nawe ntabwo twumvikana kandi wowe uri porofeti uravuga igihe uzapfira urakizi ndakubaza kuki umeze nk'uri kuraga kuki ibintu uri kubizana muri kuraga abana n'imiryango irabibona ngo ikiganza kirasohotse wa muhungu wacu wa mwana wacu bande tukorana araraza igihe zapfira kuri makumyabiri doko wakaniye none ngo ahubwo ushaka kubikoresha imirimo myiza bazana amafaranga uburyo bwose ukomeza yifashiriza abantu musanzwe mufasha muri tabarwa mm-hmm. mm-hmm. sisiteme ni ugutabarwa mm-hmm. televiziyo yitwa tabarwa tivi ni mm. ugutabara abantu urakoze cyane bari mu kaga bababaye batari kurya ah, ah, batambaye batishimye batanezewe ushaka gutabara abo ngabo wowe ntiwitabare kwitabara si iki none se ni igira umeze nk'uraga ngewe ko njye nabayeho nk'umuntu ugomba kuba uw'umumaro mu gihe cyanjye mhm. muri icyo gihe ndiho nk'icy'umumaro mhm. ngomba kuba umumaro mhm. ahubwo tubwire abantu badukurikiye ngo babe ab'umumaro mu gihe cyabo none se ejo bundi nagiye gushyingura rusoro mm. ndeba abantu bakomeye banandusha bafite amashuri ari hejuru yanjye mm. basize ubutunzi buri hejuru yanjye ndeba n'uyu munsi abasitari bari gupfa mm. batandukanye mm. ngewe kubera iki ntagomba kwibona mu iyo ndorerwamo se profe ko ndaza gusanga ahubwo se umuntu abasize gusanga arahamutse papa ariko bagemahe reka dusoze ikiganiro oya ntabwo tugisoza nijya ugisoza nijya utangije nijya ugisoza ujya guhaguruka bagufata <laughs> uzamure kamera porofete ntabwo avamo hano ntabwo avamo hano mu by'ukuri Eh, ibyo byose by'imirimo abantu bitegure isi mbi bimeze nabi birumvikane ariko kuba abantu bashobora kuvuga ngo oh, ukuvuga ugaperesiza mm. njye nabigizeho ikibazo gikomeye papa mm. neza neza nabigizeho ikibazo nta kibazo kibirimo uteye inshuti zawe ubwoba nta kibazo kibirimo ahubwo inshuti zanjye mm. ntibamfashe gukorera imana porofeti avuze ko azakira bamfashe gukora umurimo nkiriho ariko igihe cyanjye cyo kuvaho ndakizi cyo kuva ku isi ndakizi n'umunsi ndawuzi ntabwo ari ngombwa ngo mutangaze nonaha ariko nzanawubatangariza mhm. mbura iminsi mikeya nzawutangaza mhm. ariko mbaye mbateguje mu nshamake ko njye mbizi ko ngomba kuva ku isi hanyuma ababyumvise urabwira iki ndababwira ngo uhereye kuri famiye yawe ibintu uri kuvuga ngo mpereye kuri famiye yanjye mpereye kuri famiye yanjye ntibabane n'abaturanyi amahoro kabiri mhm. bere kurya ngo bahage bongere barye bahage batazi umuturanyi baturanye nimba yariye mm. nimba umwana umuntu duturanye umwana atagiye ku ishuri mhm. nibabiperereze babimenye ko iyi si mm. ibintu dutunze hano mu iyi si twarabitijwe mhm. tuzabisiga ntabwo abantu rero bakwiriye kurya ngo banabimene ngo bambare imyenda indi bayishyire muri puberi hari abandi bantu bakeneye kwambara mhm. jyaho ubwo nimero yanjye ni zeru karindwi umunani umunani karindwi kane kabiri gatandatu cumi na karindwi mhm. zeru karindwi umunani umunani karindwi kane kabiri gatandatu cumi na karindwi nibayihamagare bambaze ngo ni ibiki bikenewe kugira ngo abo bantu urimo gufasha abo bantu basigaye batabonye ibyo kurya batabonye ibyo kwambara inkunga zabo tuzinyuze ko n'ibikorwa byatangirijwe muri paruwasi ya rwanda mhm. bikomeza muri muri gisenyi ejo bundi byatwa ubushobozi nari mfite bwashorejwe mu bugesera mm. eh, ubu ngubu icyiciro cya mbere intara eshatu ndazishoje mhm. haracyari izindi ntara bamaze gufasha eh, hari abandi basigaye hari andi marisite tugomba kugeraho mm. abantu ntibazane inkunga zabo tuzigeze ku bantu namwe abanyamakuru muze mudufashe mm. dukangurira abantu gukorera isi nk'abazayivamo mm. dufashe abantu kubaho mm-hmm. mu gihe imana ikibatije kubaho mm-hmm. tubahe ibyo bagomba bibafasha mm. ariko gupfaho ni ugupfa nta kizahinduka wavuze imyaka ngo nta myaka ijana bamuteye amabuye ngira ngo hari n'idini ryabagamo ryamutenze ariko yari mu kuri nta myaka ijana Eh, umuntu bibiriya ivuga ko agomba kurama igihe gito oya ntanekije ntabwo turisubiramo kuko ribu yamaze gutangaza ko ah, umuvugizi wa ribu ah, eh, yavuze ko eh, abavuga ngo nta myaka ijana iyo ari imvugo imeze nk'iyibyihebe mhm. rero ako kantu ntabwo kari bugarukeho kubera ko icyo ni ugutuma abantu bata icyizere cy'ubuzima icyizere cyo gukora icyizere cyo kuramba ah, mu bikorwa bitandukanye mhm. niyo mpamvu mbaye nkaretiye ahubwo wowe ugiye gupfa uzadusurize ba yohana niba yohana abandi bagiye n'amaguru n'abahe bazamutse njye ntabwo nzazamurwa nzapfa nzanyura mu rupfu ariko uzabasangayo uzabasuhuze eh, bariya bapfuye ukwawe nge nzapfa ukwanjye ndagushimiye cyane murakoze cyane inshuti bakunze mukurikiye tabarwa tv ndetse na yero tv mwabyumvise ko porofeti olivier asanzwe ari umuhanuzi asanzwe imana imukoresha ibitangazo bitandukanye ati rwose igihe nzapfira ndakivuze ngewe na bintu byinshi ahubwo ubundi gukora ibikorwa bituma imirimo izamperekeza ati mwese mumuhereze inkunga kuri nimero ya telefone ayifashiriza abakene si nimero ya telefone uburyo bwose buriho bwo kunyuzamo mm, mm. telefone iriho eh, imbuga zitandukanye bitandukanye mm. eh, ku iyobokamana barebeho ibyo bikorwa biriho amavuta tivi biriho mm-hmm. eh, biri ahantu hatandukanye yego kandi dushimira iyobokamana nawe yabigizemo uruhare mhm. kugira ngo ibyo bikorwa byose bigerweho wa mugabo wijeya munini wijeya eh, ukunda eh. kuvuga amakuru neza eh. noneho kandi banarebe no ku mavuta tiva hose mm. biriho aho hose ushobora kubahamagara inkunga zanyura kuri mm. yero TV kuri mm. yobokamana ahantu hatandukanye ko ndetse nawe urahari mm-hmm. nanjye ndahari mm-hmm. uburyo bwose bwo gutanga inkunga kugira ngo tugere ko abantu bababaye burahari porofeti ati ntituzarama nawe ntazarama umunsi wazagenderaho atarawuzi ashaka gukora imirimo ikomeye izamuherekeza hakiri ku manywa akiriho ngayo nguko bayi bayi nugenda tuza basuhuze bose kandi muzamperekeze neza nk'umuntu wakuze uzaba utubona si za eh. na kamera ziri zikurikiye eh. ku kibazo ni uko ushaka kugeraho ugahita uzuka murakoze ibihe byiza mwakoze cyane ndagushimiye ya murakoze cyane reka ariko dusenga imana yego Eh, mm. abantu bumvisha iki kiganiro mm. ntimukuke umutima mm. niko biri niko bimeze dukwiriye kuba umumaro mu gihe tukiriho ko abapfuye basinziriye mm-hmm. kugeza ubu ntibagikora iyo mirimo ariko wowe ugifite impano yo kubaho ugihumeka birashoboka ko wakora mu gihe cyawe natwe turi gukora mu gihe cyacu turimo gukora imirimo y'imana hakiri ku manywa reka dusengere umuntu wese udukurikiye kandi udukunda utwifuriza gukomeza n'ibi biganiro kugira bitazahagarara eh, tuguhaye ikaze mana mu izina rya yesu tugushimiye ko wabanye natwe nk'iki kiganiro nubwo kitari cyoroshye ariko wabanye natwe humugisha buri muntu wese wagikurikiye ari ubukore sabone like akanagisharinga n'abandi umuha umugisha ikiganza cyawe gikora imirimo ku muntu urwaye ku muntu uzafasha abatishoboye ku muntu uzakora imirimo ye akiriho umuha umugisha kandi n'umuntu udukurikira umunsi ku wundi ukunda ibiganiro byacu umuha umugisha mu izina rya Yesu amen shalom shalom murakoze cyane murakoze